Jadi di video kali ini saya bingung ya mau main apa karena Car Driving Indonesia masih tahap pembuatan ulang. Jadi ya, aduh, ntar saya skip dulu, oke. Okay. Jadi saya putuskan untuk bermain game ini dia, Test Drive Unlimited 2. Sebenarnya ada yang versi 1 tapi ya saya saya install di laptop saya versi yang kedua, jadi langsung aja ya. oke okay, ini dia Strava Unlimited 2 nah, konon katanya saya dengar-dengar game ini tuh adalah seperti game apa ya versi Horizon tapi versi ringannya <laughs> versi light ini versi ringannya aja laptop saya <laughs> ada ngelag-ngelag ini mohon maaf ya teman-teman ya kalau agak patah-patah karena ya laptop saya terang kentang happy birthday I hope you like the party. Ini ceritanya. Let's go to kita the ulang tahun gitu. I've got you a surprise that I'm sure you're gonna like. Oke, oh, okay, katanya suruh ke garasi. Nah, ada dia ulang tahun. Aduh, apa nih? Oh, perasaan saya sudah nggak enak aja nih. <laughs> Cakep banget ini rumahnya siapa ya? And here is your gift. Happy birthday. Ini garasinya aja kayak gini. Oke, ini ada ah, ulang tahun serius nih. Ferrari apa ya? California kah? sepertinya <laughs> saya nggak tahu sih Ferrari tipe-tipenya Well, for the color, I hesitated a bit, but finally, I think I made the right choice. Okay, nggak bisa bahasa Inggris What do you saya. think? Do you like it? Go ahead, open the door. Admire the interior. She's yours. Go ahead, get inside and check her out. Hmm? Don't be shy. Start the engine and go for a ride. kita test drive langsung nih kita coba langsung kali gile oh apartemen tuh tadi saya kira rumah eh iya nggak sih kok <laughs> saya, saya, saya tahu gitu oke okay. gile ada suara? Suara apa nih? Alright, Lah lah lah lah lah. Lah. yoo Wake up. Lah. <laughs> Cuma mimpi ya? Where have you been? Gila. Do you know how long I've been waiting? I have better things to do than stand here. Hold on. Hi, Dad. <laughs> No, I'm still Cuma at the hotel. Mimpi, loh. Yes, I know I'll be late, but it's Hadi. the valet's fault. It took him forever to bring my car. What? How could it? Oh, it's that guy who thinks he's a professional racer. That's the last time he takes off in a guest's car. Tell him he's fired. I think it's quite clear. <laughs> Oh, you know, on second thought, I have a better idea. You fancy yourself a racer? Why don't you drive me to the San Antonio Club? You get me there in time, and I'll get you a spot in the biggest racing competition in history. The Solar Crown. Sound like a fair trade? Get in the car. Let's see what you're worth. Take me to the club. Solar Crown. Ini karakter utamanya nggak ngomong nih kayaknya. Kayak Grand Theft Auto 3 atau Grand Theft Auto Online. <laughs> Go, take me to the club. It's easy. It's the red spot on your GPS. Yeah. frame drop teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada patah-patah. Laptop dari zaman tahun 2014 nih. Laptop. Iya nih kalau dari dalam lebih tinggi loh frame rate-nya dapatnya. Show me what you've got. Nah, dari luar. Kalau dari luar, ya, ya gitulah radar frame tuh. <laughs> Mana sih jalannya? Eh, eh, eh. Oh, ada waktunya ya. Nggak nyadar loh. Tapi kayaknya nyampe nih kayaknya. udah sampai wih ada syuting oh dia jadi ini ya pembawa acara kita jadi supirnya ya <laughs> Nasib baik ya tinggal dipecat waktu tidur di mobil. season of Solar Crown. The world's greatest drivers will be battling it out before you. We've got classic cars, SUVs, and asphalt cars, driven by the world's Solar most daring Crown. drivers. Our cameras won't leave them alone. kalau you'll find me down on the <laughs> track. I'm going to knock them dead. Unfortunately, John Evans won't be taking part, mesinnya mesin diesel gitu. <laughs> Solar Hi everyone. Itu gila eh ngomong tadi karakter utamanya. Hmm, rewardnya. And cut. Beautiful. Nice take. Thank you people. Uh, bentar, ini mukanya kok sama semua ya perasaannya. Cuma beda rambut kali. Go see Todd Bishop. He runs the classic driving school. He'll sort you out. I've got stuff to do. Hey, if it isn't Solar Crown's new hotshot driver, well, the first thing a driver needs is a car. And since it looks like money might be an issue, let's go visit a friend of mine. He's got great cars for better prices. Follow me. Hey Jude, how's it going? Kita dibawa ke tempat well, so mobil bekas ini kayaknya. What brings you here? Sepertinya ya. Someone looking for nice wheels for a nice price. Oh, you come to the right place. Have a look around. I got some brand new models. Hmm, kan bener. Ya, yeah, mobil bekas kan? Used car dealer ya kan? Iya. Yeah. 0 ke 100-nya 5,7 detik, yang itu 7 detik. Eh, mana pintu? Eh, mana setirnya? Sebelah kiri ya? <laughs> Oke, sebelum beli mobil kita bisa tesnya. Hmm, kayak kita langsung dulu oke frame drop teman-teman kita <laughs> langsung aja dah kita beli aja kali bingung oke baik oke kita beli kendaraan ini lansia Delta oke ada levelnya teman hmm. kita baru level 0 By the way, I have a new killer device, the Friend Free Ride Instant Money. It'll record any time you nail a dodge, jump, or drift. Try to chain them together as much as possible without touching anything. Any impacts and you'll lose everything. It'll be up to you to bank the money at the right moment. Come on, I'll install it for you. dipasang apa ya? see how this baby handles. Oke, okay, ini asisten kayak berkendara gitu ya, modelnya. Full asisten aja deh. Let's see how this baby rocks. Time to try out the frim. Try to dodge frim. cars, do jumps or drifts. Hmm, kita disuruh kalau nggak hindari mobil, drift Oh, iya, ngedrift sama lompat ya. Ini kemana nih? Kita ngarah kemana? Go ahead, bank it now. Dalam kota terus ya. Seperti ini. Oke, depan belok Aduh, nggak bisa susahnya sampai nabrak tong sampah tadi. Lampu merah coy, lampu hijau udah. You haven't got the money to afford Icons a indicate entry right points for a spot so or a challenge. Just follow the directions on your GPS. Astaga, mobil kita udah rusak semua. Nabrak-nabrak <laughs> ya. Oh iya, ini rumah pertama kita. Ini kayak karavan gini. Gak apa-apa deh, gratis juga kan ini. Oh, naik level 1. Baru pertama. This is your home and headquarters. Baru awal maksudnya. You can change clothes in your dressing room if you have some cash to spend on gear. In the garage, you'll be nah, able nah, to change ini. cars when you pick up another one. Right, I've got to be off. When you're done looking around, come see me at the driving school. Just Gimana teman-teman? Masih nggak nih gamenya? <laughs> nggak tahu nih selera penonton banyak suka apa enggak nih. Oke teman-teman cukup sekian untuk video kali ini dan nggak tahu ini videonya apakah berlanjut atau enggak silahkan kalian <laughs> tulis di kolom komentar ya mau dilanjutin apa enggak nih game dan terima kasih telah menyaksikan sampai jumpa di video yang berikutnya